Ag, ah, die storm alweer. Die mense bou hulle vat. Wow, Spider-Man gloves. Dit was cool vir soos 5 minute, maar dis fucking ek weet nou moet jy nou moet jy so lank wag, ek weet jy slaap dood. Spider-Man hoef nie 6 sekondes te wag om sy kak te skiet nie. Hoekom moet ek 6 sekondes wag? Wel, ek het dus geen fucking ammo nie. Hy was my fout, ek dog sy was aan my. Hierdie storm. Ek in hierdie storm. Ja nee, kyk, dankie. Dis ek presies waar ek was 5 minute terug. Gee vir my die kaart. Los my uit dat ek hier. Fok, die storm sit vir my meer ore aan as hierdie ander mense. Jou fok. Okay wel, ek meen so dit was alles vir niks. Woo! Bitch off, ah, damn it. I believe I can fly. Oh. Just hoeveel, hoe moeilik moet het wees? Hoorie, hoe lang wil jy fucking reload? Wee! Oh, ah, dammit. Denied. So dat as iemand my confronteer, laat ek daar my kans staan, aangezien hulle skiet jou een keer in die fucking toon met half uur en is dood. Ek was eindelijk nou te stadig, want ek kon het gooi, dan kon ek hy ouse kar gesteel het. Jy weet, dit is mos GTA, of Fortnite, wat ook al die game is. Oh my, hoe dit e slaap. I need some wood. Hey, nice some wood. Ag, hierdie storm. Hierdie verdomde storm. Hy hy het my deur 'n boom geskiet en deur my eie nou hoe gooi ek goed hier in vanaand weer. Hoe ewen? Dis hoe. Wie waar is almal as ek net soos asseblief mag vra? Bow, bow, bow, jou stupid sled. Ons oh, sissie is in die water, pok, maar ek kan nie vandag speel. Kan ek net iemand doodkry? Een persoon, dankie. Ek speel so kak, ek kan net sê met 'n pok en pistool speel. So as my game lag, pok en sy ma se moeder en ek, ek sê regtig pas sleg. soos ek speel beter met die kakste gun wat daar is, hè? Dit het ook gehou maar. O, headshot damage met 'n pistol, nie net gewone mofga damage. Tens are among the many new bla bla bla. Jy sien 'n paar hulle klomp tos. How to use tens in Fortnite. Ek is so so, so bly daar's nie stamina in hierdie game nie. Die kom die storm alweer vir my. ach nee. Nou moet jy hardloop dan nie. Nou moet je hardloop. Al die wat ik nou gemaak het, die gaan dit. Haha, ek het al. Dit niks eers opgetel. Out my fucking sack asshole. Dit is baie moeilijk om vier mensen op een slag dood te maken. Ik sê vir jou. Voor alles jy skiet soos jou fucking gaat. Dan sê jy dit doen. myne. Gaan al die ammo jou stupid poep. Ek wil hê dit goed. Hier, ek spesifiek om hier uit ammo te hardloop. Jy gaan maar as ek niks fout is. sit ek vir fucking stuk kap ore aan daaroor. Au. Ach, hier kom die storm. Ha! Ek wou dit nog altyd doen. Nee, nee, jy gaan nie weghardloop van my nie. Bro, waar is my span, mods? Seriously, soos... Ek kan net sowel in solo gaan speel, maar dit vat te lang om te load. O, daar staan een van die stikke kap. Ek gooi hom so met petrol. vat so jou stuk kak. Dit is alles my ammo. Baie is alles my ammo. Team ook is better than ever. Jy praat nou skoon en kop se kak. Dit help nie hulle waarsku my nou die ding gaan ontplof. Hoorie, waar's die onder se map? Oor daar. Ag. Nee, kak, ek gaan nie op pad. Jy kan dit nie. Ag, dit was so naby. Bou die fucking ding jou dom sled. Goeie blikse, maar jy's useless. Spring fucking Sunny, spring. Ken jy van Ooh. Dit lyk my daar is stamina in hierdie game. Staan stil. Dis hoe ewen, hoe ewen doen jy die tipe dinge? Like, ek het nie eers ek het letterlik ek het nie een keer misgeskiet nie. Ek het eerste sneller getrek. Ek fucking ek verstaan hierdie kak. Okay, daai kan ek verstaan. Ek het een shot gehad en ek het totally fucking misgeskiet en ek. <laughs> ah, daai is myne. Daai is myne. En daai is myne. En daai is myne. Jy is in jou ma se moeder. Ek voel ek doen nogal goed, even though ek kry niemand raak geskiet nie. Hoekom sit hulle my altyd hier? Ek wil nie hier wees nie. Vat my weg hier. Letterlik dit vat soos die die, die ander span is so goed, dit vat 3 van ons om om een van haar op te volg. Hier kom 'n vierde persoon. Want dit is net asof hulle fucking patroon is te, hulle help is meer op iets. Ek fucking weet nie wat die bliksem hier aangaan. Soos ek skiet letterlik 'n hele magasyn uit in haar fucking dooslike gesig in. Voor sy moet vrek. Ek meen sy hardloop rond en fucking kyk vir my terwyl ek dit doen want sy like dit, maar soos dis wat dit vat. Maar hulle hulle skiet jou een keer met 'n fucking halfgeweer in die toonhal en dan dan sê sewe keer fucking dood. Sis, watch out. The exactly my health is fucking in sy moeën. Daar's nie eers Ek hou ek ek, ek sien hier mof wat hulle kom van agter af. Waar is jy? Kan ek dit net vra? En hier is ek alweer in die middel van nêrens. Niemand om my nie. Sniper, mis, sniper. Ok, daar is iemand somehow fucking dood. Moenie vir my vra hoe nie. Daar is hy. Daar is nou met. Kry 'n kar. Kom, kom, hoer, kom, hoer, kom jou fucking hoer. Kom, kom, kom, kom, kom, hulle is naby. Hulle is naby. Jy moet fucking gou maak, Danny. Ek het tyd vir die kak. Val dood. Dankie. Oh, deal damage over kak. Dis hy. Skiet, hoor, skiet, skiet, skiet daar jou. Bye! Deal damage, da vat hy, da vat hy. Wat vat hy lekker? Ek kom vir jou. Ek kom vir jou met alles wat hierdie boot het. Dis ok. Ek het julle lelik seer gemaak. Oh, dis calamity gewees. Wat 'n calamity. Oh, ah, wat 'n calamity. Woohoo! Jy's dood. I've been waiting for this moment for all my life. Das is ook ook al julle goed. En ook ook ek ook. Maar julle goed kak in elk geval. Julle is daar so baie mense wat nou gaan vrek, né? Nee. Manne, nou, ons loop voor, oké? Okay? Ons loop voor. Ek gaan nou e nie om jy wie jy skiet nie, skiet net. Skiet jouself op. I'm on Sven anyway, so... Uh... Aw. Oh, Sven auf jetzt. Lekker boys, lekker man. Hey, I can krijg glider. Nee, nie alweer die verdomde. Dit lyk net soveel piskoeler as 'n gewone glider. Spring, Sunny, spring. Ja nee, kyk, dis fucking baie makliker so. <laughs> oh, oh, dit was o, ek moet onthou om te sê dankie want dit is actually een van die quests. O, oh, ken jou. Ons was ons het saam gedans en nou is ons nie meer dansmaatjies nie. Dis is wêreldoorlog 1 van voor af. Kersfees is verby nou met ons mekaar skiet. Hoekom het jy nou net 'n dak gebou vir jouself? Is al fout met my? Wapapapow. En doen sommer 'n dans op.